c'est du gâteau. Suis-moi. J'ai fait ça et tu, tu me mets là Non, mais dis donc, tu vas commencer à me commander comme ça quand t'es ouvrir ça. Ça aurait été sympa. <laughs> tu peux faire aussi, Tata hein Un petit peu de sel Un petit peu plus. Un petit, ah, peu, un petit peu plus. Le sucre. Le sel. Je mélange bien. Encore Non, mais dis donc, tata. Non, tu me les mets dedans. Hein. Tu me les mets là, papa. Mais tata, je peux pas. M'énerve est trop dans... dans un petit plat à part, de le et à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Mais elle n'avait pas de petit j'ai jamais vu faire ça. Voilà, 2, 4, 6, 7. Voilà, très bien, merci tonton. Ah, pour les, les fins, hein. Il y aura des fins et des pas fins. Ah bah c'est ça, <laughs> c'est trop épais. Il faut enlever ça. Oh, pile ces pépins Dis donc Et alors normalement je les coupe pas toutes comme ça parce qu'elles s'abîment les pommes. Non, j'ai les mal temps, mais... Qu'il a On se voit Voilà Pâtisserie empoisonnée oh, La valeur t'es la coudre Et un peu de sucre en poudre Ce que je vais faire, c'est ça. Ah non. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah bah j'en étais sûr, mais moi je fais ça et je tourne autour. C'est pas du travail, c'est pas le même que toi, c'est pas la même chose. Dans le même sens, hein, et après dans l'autre sens. Il faut ranger les pommes comme elle dit qu'il faut faire. Oui, mais on peut pas. Bien sûr. Moi, je pas y passer la nuit. Ah non, ah non,